哦，对。 Here we go for our video tools of the day. Yes, uh, ma insomma diciamo uh, oggi pensavo alla partita di ieri, il mio Napoli, ma non ci voglio pensare perché purtroppo è stata troppo brutta, diciamo. È stata troppo brutta, non voglio proprio parlarne, meglio di no. Ci ho detto ieri che avevamo buttato il campionato, che ormai il campionato non possiamo più vincerlo, quindi eh, con ieri ho avuto la conferma assoluta, ma non ci voglio ritornare perché è troppo triste. But also today's is, uh, eh, Harris, la liberazione, la festa della liberazione in Italia, e quindi eh, 25 aprile, e quindi buona liberazione a tutti, uh, to all the Italians, eh, o comunque a quelli che si iscriveranno a questo canale guarderanno il video poi in futuro. Però in generale comunque voglio fare gli auguri alla... Cioè, insomma, sto passando una buona giornata perché questa è una giornata di festa appunto, poi ci sarà, vabbè, quello è per tutti il cioè non so se vale anche nel mondo, comunque il primo maggio festa dei lavoratori, in Italia di sicuro, non so se vale anche nel mondo, non mi ricordo onestamente, comunque sì, penso questo, poi anche altri pezzi tastiera a caricare nei giorni successivi saranno pezzi di back, ma probabilmente, ma poi per il, sarà il mio continuo suo, eh, per il suo tributo, per il tributo a lui, per i suoi 337 anni, se fosse stato ancora vivo, di sicuro sono altri 3-4 pezzi, ma forse anche 5-6, vedremo, cioè due in più voglio dire, in totale 5-6, ma vedremo, non lo so. Comunque quando li carico poi ne parlo meglio. Uh, and also I uh, <laughs> was thinking about that beautiful, that beautiful, fantastic, delicious bolognese that I ate eh, at yesterday, truly beautiful. La bolognese, poi soprattutto ieri con i cannelloni, che avete visto, cioè come le pennette, diciamo, ma tradizionalmente si mangia con le tagliatelle, appunto detta la bolognese e quel piatto, poi aggiungeteci un po' di parmigiano è davvero anche un certo un po' di sale, comunque io mangio più salato, comunque un piatto straordinario, un piatto straordinario, davvero uno dei miei preferiti, ma fantastico. Sì, che io aver pensato tutto, poi sempre in avessi qualche altra cosa in mente aggiungo in descrizione. Eh, e ragazzi di Ghena, domani